پشواک انعکاس ناشناخته ها، مسائل فراطبیعی و موضوعات گنگ دنیاست. ما روشنگر ابهامات خواهیم بود و مرموزترین مسائل را روایت خواهیم کرد. اگر علاقه‌مند به چنین موضوعاتی هستید کانال یوتیوب ما را subscribe کنید.